вибратор суусу бар ваннага коюлат анын аягында эки шипи бар эки толкун бир убакта суунун бетинен каалаган жерине келет термелүүлөрдүн кошулуусу пайда болот натыйжада пайда болгон схема интерференция деп аталат чөйрөнүн бөлүкчөлөрүнүн термелүү амплитудаларынын максимумдары жана минимумдары алмашып туруучу убакыт боюнча туруктуу болгон мейкиндикте толкундардын суперпозициясынын кубулушу толкун интерференциясы деп аталат толкун а чекитине келгенде термелет эгерде а чекитине чокулары дал келген эки толкун келсе анда термелүүлөр күчөйт